有老友记睇完阿爷报道嗰条共匪姣婆红线女掟盖拉柴，话乜国语片影星黄河拉呢只姣系有过绯闻，屌你老母个臭沙批，你系咪香港人嚟噶？系咪真系八十后老友记啊？咁揾出问题都问。 国语片影星黄河就摆响上海大中华影片公司踩开国语片阿爷记得张善坤老板提拔开出荡府俾佢揸正拍住个姣婆艳星固兰君直到赤祸蔓延佢搭大洋选鸡咁脚着草落嚟香港啱长城、新画同艺华都拍过收尾入自由影片公司。 中华民国四十三年底，拉过风骚，艳星李丽华、拉周万华、谐星蒋光超、傻仔陈厚、白玉堂干女友吻翻过台湾省陆军，后来先至拉共匪有些少往还。中华民国四十五年二月死去，梳打浮体共匪中国民间艺术团演出，又死翻大陆食风游世界。

有个咁作又好波姣婆自己送上门，听到黄河开心到死，之后佢死去日本啦。李丽华踩蝴蝶夫人同英都艳迹，只姣系又日日写情信嚟电沟佢，收尾红线女拍国语片，我是一个女人，信理成章，日日黐沟住黄河教佢包冬瓜。 跳傻仔黄河，够够照起头。婆红线女的生活，话头。婆红线女带翻大陆果四十万咸龙衣箱里面乜七都有，可以开间百货公司。中华民国四十五年十二月中，黄河话红线女呃七佢带晒富身家翻大陆话啦，佢好点够支俾共产党。 阿爷话：果班米系塔泥咯，洗劫晒。好彩嗰时未所得埋晒个铁幕鸡咁脚死返嚟香港。中华民国四十五年十二月二十日，礼拜四晏昼五点半，黄河响九龙尖沙咀山林道二十七号三楼屋企一时睇唔捻开，怕够咗成十几粒安眠药。 俾人送咗入九龙医院洗胃，执返条老病，可以继续屌女人个臭花气。不过左右两边都唔妥佢，已经冇乜人再揾佢踩影画戏。好彩佢响九龙油麻地长乐街二号啦四号都仲有两堂物业，收埋的租全都够佢食过世。 包埋去叫鸡添。